Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja, ein bisschen zurück wieder. ja, noch ein bisschen. Na, na, ja, da, genau, da würde ich sehen. Guck mal, ja, jetzt ist besser. Es ist Jan. Jan Niklas Steinke. Jan Niklas Steinke, den haben wir gern. gern. Er kann den Ton hier oh, richten. Oh, auch sehr schön. So. <laughs> Es ist Jan, Jan, Jan, Jan Niklas Steinke. Es ist Jan, Jan, Jan, Jan Niklas Steinke. Es ist Jan, Jan, Jan, Jan Niklas Steinke. Steinke, Steinke. Es ist Jan. Jan, Jan Niklas Steinke. Es ist Jan, Jan, Jan, Jan Niklas Steinke. Es ist Jan, Jan, Jan, Jan Niklas Steinke. Steinke, Steinke. Es ist Jan. Jan, Jan, Jan Niklas Steinke. Es ist Jan, Jan, Jan, Jan Niklas Steinke. Es ist Jan, Jan, Jan, Jan Niklas Steinke. Steinke, Steinke. Wir spielen Sailor Moon, das ist ein komisches Spiel. Wir spielen Sailor Moon das einzige Mal hier. Ich kann nicht singen. Wir spielen Sailor Moon, das ist ein komisches Spiel. Wir spielen Sailor Moon das einzige Mal hier. Wir spielen Sailor Moon, das ist ein komisches Spiel. Wir spielen Sailor Moon das einzige Mal hier. Wir spielen Sailor Moon. Wir spielen Sailor Moon. Wir spielen Sailor Moon. spielen Sailor Moon. Wir spielen Sailor Moon.